Thank you. Thank you. البشير نور الدين قال لي وفي خاطر وليدات نجدة دوم علي البشير وغاشي مستغالي بالتمام قال لي في خاطر صار بي كل شيء ليه مباركة وعمار في الدار في خاطر قال حبابي اللي كبروا بينا الله يكبر ميزهم يدوم يستر على نور الدين وما ننساش الشياي في خاطر الله فضل الحاج ابراهيم في خاطر الحاج